Viritystä voi olla vaikea havaita ulospäin. Virityskeinot voivat olla esimerkiksi erilaisia rajoittimien poistoja pakoputkistossa tai välityssuhteen muutoksia esimerkiksi rattaissa tai variaattorissa. Vanhemmat voivat kuitenkin päätellä jotain mopon ulkoasusta ja esimerkiksi äänestä. Viritetty mopo eh, kiertää yleensä nopeammin ja on ääneltään hieman terävämpi kuin vakiomopo. Virittämisestä kyseleminen nuorelta ajoittain on tärkeä välittämisen merkki. Vanhempien on hyvä muistaa, että vähän tuunattua, laitettua tai viritettyä mopua ei ole. Mopo on aina joko laillinen tai laiton. Taloudellisen ja inhimillisen vastuun kantaa lopussa aina lapsen huoltaja. Keskustelua voi avata yhdessä nuoren kanssa pohtimalla esimerkiksi vastuukysymyksiä ja seurauksia.